Tu veux plaisanter Envie d'un battle royal À nous de représenter jambes vivantes, Ai-je besoin de me présenter Fini Mario Party, tu ne pourras acheter cette victoire Il est venu le temps de sceller le néant de ton histoire Sans bouger, partez les bâtiments, répartis, va t'envoûter champignons. Excuse moi princesse, ton flot aussi fait kidnapper. Tu descends d'une déesse, il y a plus qu'à fermer ton clapet. J'ai déjà mon alter ego, les os pas Mais t'es pas à mon niveau, voir ailleurs si j'y suis. Tu pas faire poulet, tu fais une boulette. Si tu penses gagner la course, c'est la seconde où je serai seconde, tout le monde volera à ma rescousse. Oh, mais tu n'étais pas invité, ça t'arrive souvent, tiens. Promis, verrai la kitty te chercher sur le sur un quartier, une flèche, mais loin d'être une lumière. Ombre de mon ombre, tape à les épaules tenir une guerre. Un seul tir je vous descends tous alignés. Il va te falloir plus d'une vie pour mettre au chaos ma lignée. Je vais te fracasser. S'il n'a pas peur, Mario, toi t'as de quoi te tracasser. Je vais de la de ton arme et de briques et de brocs et de broc et de bras cassés. T'es le si ça y'en a plus cassé. Au carré, la sortie, je vais t'effacer. Sur le passé, un souffle suffira pour ainsi mercer, c'est ton odyssée. T'as pas de profil, t'es face à la réalité. Star de Nintendo, j'ai l'invincibilité. Mais dénué de sagesse. Garderai-tu tes forces Pour feins-tu la délicatesse Son Altesse joue les athlètes, alternant absence et belle fête. Sa couronne te pose dans la pinche, j'y vois un aveu de défaite. Retourne à tes dentelles, le champ de bataille ne te sied guère. Ce concert est un ennui mortel, rends sa place au mail. Le vent a tourné, ton royaume de papier va s'effondrer, mais sur ses décombres, ma légende y sera gravée à jamais. Ne parle pas de défaite. Venant de toi, ça me rend triste. Ça doit être frustrant d'être aussi bas dans la tier list. ne veux même pas revivre. Je vais te tailler en pièces. Certes, ce sont tes légendes, mais loin d'être tes prouesses. Ta cryptaverseuse ne ferait taire. Garde la pêche. J'aurais pu m'ignorer, mais tes grandes oreilles t'en empêchent. Reviens dans plusieurs siècles quand ton histoire aura du sens. Il n'aura la part du gâteau, ni toi, Social.